हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो पाइथन को लेकर के और पाइथन की शेल पर आप ट्राई कर सकते हो जैसे कि अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है जैसे ये तो आपको दिखेगा ही टू इज नॉट अब ये इज नॉट इक्वल टू है जैसे यहाँ पे लिखा टू और फिर ये इज नॉट इक्वल टू का शाइन है और यहाँ पर two is not equal to four तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ट्रू ही आएगा क्योंकि टू जो है फोर के बराबर तो नहीं है ट्रू कभी भी जो है इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए five is greater than two तो इसका भी ट्रू ही आएगा लेकिन यही चीज five is less than two कर देंगे ठीक है five is less than two तो ये फॉल्स में आंसर इवेल्युएट करेगा तो ये यहाँ पर सीधा सीधा करके देख सकते हैं अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे टू प्लस फाइव कॉमा फिर यहाँ लिखा है सिक्स प्लस सिक्स तो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आप देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि इसका आंसर क्या आने वाला है तो देखिए फाइव प्लस टू का आंसर सेवन आ जाएगा और सिक्स प्लस सिक्स का इस तरीके से आप कर सकते हो ठीक है अगला जो क्वेश्चन है ये शेल पे ही पूछा गया है और ये क्वेश्चन है फोर कॉमा यहाँ पे टू लिखा है फिर दो बार स्टार लगा हुआ है तो दो बार स्टार का मतलब कि ये स्क्वायर को बता रहा है ये पावर बता रहा है यानी टू पे पावर टू क्या होता है फोर होता है और फोर का फोर तो रही जाएगा तो फोर कॉमा फोर आएगा आंसर ये देखिए इस तरीके से आ रहा है ठीक है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और पैरामीटर ये कैट हो गया और कैट लिखने के बाद यहाँ पे देखिए इज लेस देन अब यहाँ पे देखिए इज लेस देन डॉग कर रहा हूँ cat is less than dog तो यहाँ पर अभी इस कंडीशन में क्या आंसर आएगा आप समझ सकते हैं इसको देखने के लिए यहाँ पे एंटर जैसे ही करता हूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके का ये इस तरीके से दे रहा है ठीक है अब उल्टा मैं करता हूँ यहाँ पे डॉग अब देखिए पहले तो कैट लिखा था अब यहाँ पे डॉग ये इस तरीके से कर देता हूँ और यहाँ पे कैट कर देता हूँ ठीक है तो यहाँ पे देखेंगे तो ये फॉल्स में आएगा आंसर ये ऑटोमेटिक ये इस तरीके से दे देता है ठीक है तो आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है ठीक है